千万要注意手啊，这个可可就是慢慢的，可千万别给。 那么不可能当一下，对，这个不是你主。 对，你看，你看，多一个角度就会这样。 这个没什么动作，这个、这、这、这、这个就注意点就是。